Sveiki, Hebrytė. Žodžiu, kažkada skelbėm ten tokį konkursėlį dovanų, išstatymai kom, turėjo dalintis tenais kažkuo. Jau jūs gal pamiršot, kad, kad prizų nieks nedavė ir nieks nesiskundžia. <laughs> tai štai aš jį turiu, <clears throat> čia yra iš laisvalakio dovanos dovana, nustatymai kom, įsirinksit savo laisvalagio pramogas kažkokias, turėsit laiką, nežinau, sumą patys įsiaiškysit, visą dovaną pamatysit. Žodžiu, aš tik tais išrinku o jūsų pavardės yra čia. Tai va, pavarinėjau, dabar aš jų nematysiu nieko, ką pamatysit savo ekranuose, tas ir laimėjo. Aš dabar biškai pis, pis, pis į viršų pavarinėjau, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis žemyn, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis į viršų, pis, pis, pis, pis žemyn, jo, sustojam, turi būti čia kažkur pavardė vardas. Julius Petkevičius. Julius Petkevičius, reiškia Juliau, brač tu laimėjai dovanų. Viskas.